Heti dwi. Dwi'n saith oed ond bron yn wyth. Dwi wrth fy modd efo lle dwi'n byw achos mae yn hardd iawn ac mae yna lot o lefydd braf i fynd am dro. Dwi hefyd yn licio darllen. Mae yna lot o lyfrau da sy'n dysgu ni am y byd o'n cwmpas. Rhai mawr ar ei bach a brwysio. Yn y llyfr Taclis, mae Morgan y Mochyn Deir yn licio clirio, Mae Morgan yn gwneud iddi i chwerthu. <laughs> Ond mae yn tacluso gormod nes bod na ddim byd ar ôl. Fe dwtiau bob deilen a phob petal har. Mae holl anifeiliad y goethwig yn flin efo fo gan ei fod wedi gael gwared o'i bwydau cartref. Mae'n bwysig edrych ar ôl lle da ni'n byw a helpu bywyd gwyllt da ni'n mynd allan i gasgol sbwriel yn y pentref yn aml. Fel bod na ddim plastig a gwastraff yn difetha'r amgylchedd a brifo anifeiliaid. Dwi wrth fy modd yn chwarae tu allan. Mae yna wastad rhywbeth newydd i'w weld. Ar ôl darllen am Morgan, nes i benderfynu dysgu mwy am fwch deiar. Fun facts about badgers. According to life science, badgers are nocturnal, meaning they are most active at night and sleep during the day. Where do badgers live? Badgers prefer dry, open grasslands, though they are very adaptable. Dwi'n chwilio am dyllau o hyd pan dwi'n mynd am dro. Mae'r pryfig enwa probably'n really chiwi. Ddych. Mae'n yn rhywbeth hwnna? twllio. Ond dwi dal heb weld mochyn deiar go iawn. Mam, sbio mewn un ar llyfynna, dwi'n meddwl. So dylia nhw fod yn cysgu fel fanna. Ond mae lot o hwyl dal i chwilio. Mi wnaeth Morgan rhoi concrit ar y ddeiar fel bod o methu mynd i mewn i'w gartref dan y ddeiar ac methu cael bwyd. Dwi wedi creu cartref i greaduriaid bach yn yr ardd fel ei bod nhw saff ac efo digon o fwyd. A dwi wedi creu addurniadau hefyd fel bod ti allan y tŷ yn edrych yn neis a naturiol. Ro'n i'n hapus iawn bod Morgan yn y diwedd wedi dysgu ei wers. A Morgan addawodd rhyw ffidil yn y to, nid oedd am dacluso. Wel, ddim am y tro. Mae ei ffrindiau i gyd yn ei helpu i roi popeth yn ôl yn ei le. Dwi'n meddwl bod llyfrau fel taclus yn dda achos maen nhw yn dysgu ni i ofalu am fyd natur fel bod ni'n gallu ei fwynhau am byth. Ac mi ddylen ni gyd wneud pethau bach i helpu.